take a record. Why record? Oh, because I think it would make sense because in the future I might need this material. By the way. But can you see me clear? Yeah, I can see you. I okay. see you well. Okay. Your mom is here. Hi, mommy. Hi. Okay, uh, we're gonna like, uh, learn something. Can we speak Chinese? 好。OK，那我们就说中文。 呃，我把我桌面共享一下。你知道我们今天要学什么吗？No, and also it's too small. Too small 啊？那好，那我就说了说中文的吧。我待会儿调一下一下大小。我们要来看一下这个东西。好小，但是好大呀。这个呢，看得清楚吗？呃，太小了。 会太小了，你是用的笔记本还是用的你的台式机啊？笔记本，那你自己应该调大一点啊，自己把那个调大。好，没事儿，我这边给你调。我们要玩一下这个东西，你以前看过的，你不要在屏幕上画，我现在正在录像，你画这东西会影响我的，好吧？哦，这个，嗯哼，啊，这里面这里面有几个东西你见过的。 这个灯泡你见过对吧？对，见过。OK，行，我先拖一个灯泡出来。然后这个灯泡呢，还有零和一，我之前跟你讲过对不对？对。零和一是什么意思？你也知道。现在我放放一个灯泡出来。这个是 l o g i c 的号吗？嗯，是 logic logically。哦。你不要自己去翻那个网站，我们现在一起来过一遍。我很快的给你讲点东西，我看一下你能不能能不能跟上。可以跟上的话，我们就可以玩更好玩的。OK。好的。 现在我把一和那个灯泡连起来，这个灯泡会怎样？它会 glow。啊，OK。现在我放另外一个灯泡过来，我把零和它连起来会怎样？会 nothing。OK，nothing。那现在我放第三个灯泡过来，这个时候呢，我用一个开关，就像我们墙壁上的开关。 这个开关有两个两个状态，对吧？可以打开或者关上，所以现在它是打开是关上的，关上的，所以它的值是零还是一？零。OK，它是零，所以零表示它是关上的。在我们把它打开，对吧？可以切换，所以这个叫这个叫什么？这个叫 toggle，对吧？你要你要给我玩，我等一下啊，我等一下给你玩，你待会儿我让你玩的时候你先玩，你现在不要捣蛋。 啊，好吧，你你可以你可以你可以动一下，OK，对吧？你可以打开它，可以关上它。打开它的时候，它的值为几？打开的时候是一。OK，好，现现在我再拖一个灯泡出来，你你不要控制，你让我控制。再拖一个灯泡出来，然后这个时候呢，我用另外一个。啊，我想让我想我把你要自己来吗？那你来连。现在，啊。 然后呢，我这样子，hold，我一直 hold 的时候，它就你把它摁下去不放，它就是一直亮着的，对吧？对。然后你松开，它就熄了。所以这个这个叫 push down button，就是你摁下去，它就会打通。然后你松松手，它又自己又回弹回来，又变成零。所以它现在的状态是零。你摁下去也保持不动，它就是一对不对？对。 好的，现在这两个开关，一个是可以稳定输出一的，一个是必须摁下去才能有一的。好的，现在我们再，对的。现在我们，我们再拖第五个灯泡过来。现在我们拖第五个灯泡，灯泡我就放在这个地方。然后呢，你看到没有？它的，它是还有个这个 clock。现在你知不知道？你能不能猜一下 clock 是干嘛的？嗯。你先观察一下它，你看一下它在干嘛。 哦，它是不是要是你 connect 的话，它会闪光？它现在在 tick tock <laughs> tick tock tick tock，所以它是个 clock，对吧？因为它在反复的 tick tock tick tock。我就想要那样子。tick tock，对吧？因为它叫一个 clock。嗯哼，所以这几个东西它们分别是什么呢？一零。 还有这两个开关以及那个 clock，它们叫什么？你知道吗？叫什么？它们叫输入，叫 input。所以它们放在这个上面，你看到没有？input control 这个地方，它们都在 input control。它们都是输入源，就是他们是提供信号的。这个提供的是什么？哪个？我签高亮的这个。哦哦哦，是 one。 他提供 one，他提供一，他提供什么？没有什么。他提供零，对吧？对。这是一，这是零，他呢？他提供什么？呃，哪个？这第三个呢？第三个提供的是什么？哦哦，它是零和一啊。然后是让我们自己的选择的，对吧？对。这个也是一样，只是选择的方式不一样，对不对？对。好，然后这个提供的是什么？ 这个是闪光，不是闪光，是时钟，又叫时钟信号。它提供的是零一零一零一零一不停的交互，对吧？对。你可以再试着拖一个灯泡过去。对，我想拖一个在这里啊。嗯。然后呢？再呃，连起来。嗯。没有连好，重新连一下。OK，绿的时候松手。好。 现在你都在闪光，OK，所以是不是你预期的行为？你想的是不是这样的？对，OK，好的。现在有了这几个东西之后，我们来看一下。我问你一个问题啊。OK。哎，你把鼠标还给我，好像。我现在这个地方有一个这个形状的东西，我把它拖出来。然后呢，我放一个灯泡跟它连着。嗯哼。 现在，现在我要把它连上它，嗯然后我你观察一下，然后告诉我这个三角形是这个三角形这个东西是是干嘛的，好吧？好的。先观察一下。我这里传过来这里了。这个三角形是干嘛的？我这里的幸福传这里来了。 就是它这里就会亮了。所以三角形是干嘛的呀？啊，这个东西。你看出来三角形是干嘛的吗？来来来，我再给你看一个三角形，仔细看啊！我先放这儿，再放一个三角形，把它连起来，然后把一跟它连起来，好。它会。那我这儿再放个三角，再放一个灯泡，先稍微调整一下位置。 然后再放一个三角形，然后把它连起来。来，你把零跟它连起来，你把零跟跟那个三角形连起来。这里。嗯。哎，它亮了。现在你能告诉我三角形是干嘛的吗？它这里是亮，它是弄 opposite 呢。 opposite 是吧？就是本来你里面你进来的是一，它出去就变成零了，对不对？对，这里它这里在亮，它这里就不亮。这里亮的时候，这里就不亮。所以它是相反的，对不对？对。它是相反的，我们来看一下，它是不是都是相反的？我现在再放一个灯泡。那不想放。我放在你，你放个三角形过去。不这个。你放那没用，我们要看一下这个开关对它的控制。你嗯。 然后呢？距离啊。好，然后你把那个开关拖过去连着它。哪个？第三个开关，第三个开关。这个。对，不不不不，别拖开关，拖那个线。对，拖个线过去连着它。嗯。好，然后你你现在看它是不是相反的，对吧？对。然后你把开关换，把它开关关上，看一下它会不会亮。哎，来，我挪一下位置。 哎，你不要动嘛，你你跟我抢，你就动不了了。OK，所以你看，这个三角形是不是就把就把所有东西变成相反的了，反过来了，对不对？对。就是如果你说好，我就说不好；你说是，我就说不是，对不对？所以你说零，然后我就把它换成一；然后你说一，我就把它换成零，对不对？嗯。 所以这个这个叫反向器，就相反你说的 opposite gate not gate 对，所以它叫 not gate。现在你知道为什么叫 not gate 了吧？因为它就像一道门，通过这个门的东西就就会变成它相反的。对 not gate。现在现在这还有一个，我放一个灯泡，你放一个 not gate 过来，把它连上，是吧？什么？ 你想我放 not gate 吗？呃，放个 not gate，把这个灯泡连上，然后我们来用这个开关来控制它。有些时候它不会让我呃，你你要点中，是因为这个是呃 control spring，所以它有些时候不会是 accurate。嗯，你把它放过去，连上。好连上啊，开关还没连上呀。 你把灯连上了，开关还没连上。那现在我可以这样了。嗯哼。哎，不错。好，现在现在我们已经看到有有输入，有有一零开关，还有时钟这种作为输入，然后灯泡可以显示输呃，如果是一的话，灯泡会亮；如果是零的话，灯泡就会熄灭，对吧？对。然后我们也用到了 not gate。 Not gate，它是有一个有一个输入，有一个输出，对吧？这个地方叫输入，进来的是零，它输出的就是一；进来的是一，它输出就是零，对吧？对。OK，所以 Not gate 现在你学会了吧？是 opposite。Opposite，你可以让它叫 opposite，但是实际上在 logic 里面，你看这个网站是不是叫 logic？嗯。它就是讲 logic 的，在 logic 里面这个，对啊，logic，对不对？所以这些都是讲 logic。 logic 就是玩零和一，把零变成一，把一变成零的，就是 not。然后我们现在看一下还有别的可以玩的吗？我们来来找一个别的来玩。我想看。你先不要去看后面的，后面的都比较还没有到那个地方。呃，我们可以弄啊。你看，你看这个。这里的全弄完了。对。我可以做这个。你可以试一下那是干嘛的？你可以试一下。我本来想给你讲别的东西，但你你要玩这个也行。 首先，它有四个什么？它有四个输入，对不对？我对，但是我想弄四个 light bulb。嗯，它跟那个没关系哦。你放四个 light bulb 也连不上它，你可以试一下，连连不上的，对吧？连不上的，因为它们两个都是输出的设备，就是显示设备，你不能把两个显示器都连在一起，对不对？对。所以你可以把一个输入设备跟它连起来。刚才我们看到有那么多输入设备，我们可以看一下。 你可以连一个输入设备跟它连起来，这个嗯可以，然后你按一下看会怎样呢？一、二、四。啊，你再换一个地方连呢？好的。按 delete 可以把它删掉，点那个线，点那根线。对，选中那选中那个线，直接点点啊，好，然后 delete 掉。 好，你试一下看，其他是什么？连第一个，连连最上面那个，然后你看一下它是啥。海我觉得是啥？哦，然后 OK，然后第二个呢？第二个是啥？第二个就是二，我觉得，嗯，是二，是吧？你试一下看是不是二，我不确定了。哎，真的是二，哎，哎，为什么是二呢？好，咱们第三个，四个。 啊，那第三个呢？连第三个是啥？刚才你看到的。啊，这个又让不，点不到吗？哦，那游戏是这个游戏手不 accurate。OK，好，然后你点。这是 control screen，这个对吧？嗯。四。四。一、二、四，那最下面那个是啥？你看到规律了吗？ 我们猜一下，猜一下，如果连第四个会是啥？六。连一下看呢？一二四。一，你想一下规律，一二四。啊。 <gasps> 哦。那现在我们每一个接口都给它连一个啊，那我来连。好。你加好多啊。 因为每一个，你不要动嘛， <laughs> 你不要跟我抢，你 <laughs> 不要跟我抢，不要跟我抢，我来连，待会儿你可以玩。好了，放好了吗？等一下，等一下，你先等一下嘛，你能等一下，等一下，不要着急，你等我弄完。我抢就摆不好了。 现在，现在我们来玩一个这个东西，呃，你能不能把它，就四个开关是你可以控制的，对不对？对。你可以输入一，然后二、三、四、三，我要三，四，给我三，想方想办法把三弄出来，怎么弄三？五。 I just can't. Oh. Okay, good. No, no. Oh no. 六. No way. Where's the... No. 七，七，嗯，啊，呃，八，啊，九，啊，有什么要点五呀？ 十哦，B，十，十是啥啊啊，十是 A 是吧？对。那十一是不是就是 B？对。那十一，你把十一按出来。No，is this, I think. No, no, no. This is one, right? Two, four, eight. Mm -hmm. So yeah, it's eight. Wait, wait, wait, that's 对的呀。嗯哼。We mm-hmm. want 八十一的十一等于八加几？八加 ah, 八加几等于十一？呃，uh,，three。OK，那你先把八放上去，啊，再把再把三放上去，三等于几加几？一加二。OK，这是一，嗯，还差个二。哎，对，十一是 B 对不对？那十二是不是 C 呀？对。那十二是怎么弄啊？全部就是 F。 全部是 F，对啊，所以你知道怎么怎么怎么用这个器件了，对吧？这个显示屏你会用了吧？嗯。这个数字显示屏你会用了。然后我们把它换一下位置，换一下位置，这样放。这样我们把它这样放。然后他们都是零，现在对不对？零零零零，对不对？ 来来，我们来我们来写一下，那个笔在哪儿呀？哎，你来写，哎你你你在这儿画一条竖线，你在这儿画一条竖线。啊，好的，等一下，这个啊，K，哪里画个竖线？这在，我现在鼠标走这个地方，在这儿画一条竖线。好的。 然后在这儿写零零零零，写四个零，写一排呀！你写的乱七八糟的。 <laughs> 好，然后再来，我把它放过去一点。What？我把它挪，稍等一下，我把它挪过去一点，我看一下怎么挪啊。Mouse。 我们到这儿来，现在这两个灯泡我们不要，把这两个灯泡删掉。哎，你你还给我，别你别控制。哎，你的你的零一我怎么写到那个地方去了？你能擦掉吗？对，是因为是因为你要是 move 的话，它还是会在你那边。哦，我懂了，我懂了，我懂了。来，我来做吧。那我再画，画在画在画在这儿，画在这儿。 好的，你写好一点，零，写一排，写一横写一个 row 里面。Okay, one line. And then. 啊，你你不不不，你别你别写了，你别写了，你别写了，你别写了，我有办法了，我有办法了。No way. You you clean up. You clean up. I did already, by the way. Oh, I know you did it. 你把它擦掉，请你把它擦掉。我现在这样做，嗯，哇，好漂亮啊！现在它是零，对不对？对，它是零。然后现在我让你做零零零一，把开关变成零零零一，然后它会显示几？零零零零零零一。它会显示几？一。 我们试一下啊！现在我把这个放在左边，这个放在右边。OK，我们来试一下，零零零一是不是一？对。OK，然后现在我零零，你看一下怎么样才能把二二给显示出来？你重新弄一下，把二显示出来。二。嗯，去按开关把二显示出来。 好的，哎呦，嗯，他没有哦，这样，哦好，然后它是，然后跟我说一下，你输入的是什么？零零，开关。嗯，哦哦哦，零零一零，啊，零零一零是二，OK，然后三是什么？ 哎呦，啊，是年年一一。Okay，good。来，我们继续四呢？是啥？帮我填到那个表里面。好的，这里呀。嗯。 好的 name OK，八八八，哦哦哦，五，呃，你不用把四关掉啊，你在四的基础上加一就行了。嗯，我我叫么成业。嗯，OK，按 Tab 键按两下。啊不不不，你在我先选中五，先先先选中五。 OK，然后按 Tab 键，按你的 Tab 键。Tab。OK，好，然后再按一下 Tab 键。OK，好好好好好，你不用写那么多，待会儿你再用。现在在五下面写六。嗯。嗯。然后把六找出来，六的模式是什么？你能不能先猜六应该是什么？先不要去选，你觉得六应该是什么？先把模式写出来，然后去验证，看你写的对不对。嗯嗯先把它。我觉得。 呃，那我看一看。我觉得是零一一零。你试一下呢？嗯。哦耶 good。好，来，我们下一个是什么？下一个数是几啊？七。o k 这是零。 嗯，啊 o k t h a t s good，把七填上去，把它的 pattern 放过去。一，哦，嗯，好，下一个数八，然后你写写直接把八写出来，再去按，先把八写出来。哦哦，零零零零，来。 对呀，过去啊，把八摁出来啊，好，然后下一个数是九，九中，好，它在八的基础上多了一个一，对不对？对，OK，所以是一零零，一零零零二一，OK，按 Tab 键，OK，下一个数是十，十，OK。 十在九的基础上再多了一个一，你看一下，你看一下一零零一加一的话应该是什么？一零零九是一零零一，对不对？在在一零零一的基础上加一个一，你看一下前面前面有什么规律？你看一下上面你已经写了那么多了，他们有什么规律没有？零零零零加一就变成零零零一，零零零一加一就变成零零一零。 零零一零加一就是零零一一，然后零零一一再加一，哎，那两个一都变成零了，然后前面那个零变成了一，然后它再加一，所以一零零一加上一是什么呀？Wait, let me draw, so I don't like do stuff. Uh, where is 哦，OK，那个，OK，这个地地方太小，我需要啊、呀，我给你弄大一点，来来来，给你放大一点，但是我得移过去，你先不要动啊，好，稍等一下，好了好了好了，嗯，我再抓，这一下。 底下无助。你直接说呗，你不用画，你直接说，你你拿鼠标直接说。No。你想画出来是吧？这个地方是像五倍的那个，但是这里就 is t out of order 了。 <laughs> 你觉得 out of order 了吗？ 我背个东西。嗯，我们看一下有什么规律啊？零一零一零一零一零一，所以这个地方应该是啥？零。这应该是零，对吧？这应该是零，对吧？哈，我们找到零了。好，我们再看这个地方，零零一一零零一一零零，啥规律啊？一，这里有，一。 是啥子？是啥规律啊？等一下，我想加是是不是两个两个的？这是不是两个两个的？两个零，两个一，两个零，两个一，两个零，两个一，对不对？对。好，然后我们看第三列。啊，是因为什么你把它弄？因为我我前面两个我们还没算出来嘛，我们现在只是找到后面这两个，所以我们把加出了。现在该轮到他了，对不对？轮到他，我们看第三个，数一下。 几个零，零零零四个零，对不对？对，耶耶耶耶耶。然后又是零零零，所以这地方应该是啥？零，应该是零。好，我们来看这个地方，在一、二、三、四、五、六、七、八。哎，你看到没有？这是一个，两个，这是四个，这是八个。里。所以这应该是啥？这里有，那我忘了。你来。 你你不要了。好好，你动。一嗯，为什么是一呢？是这里，呃，是因为这里有八个零，但是这里只有三个，三个而且是有 also 有。啊，所以下面还会是一，对不对？对。好，我们来看一下对不对啊？现在我来验证一下，一零一零是 A，对不对？ 刚才我们说的 A 是啥？我们来旁边记一下。Table insert right A 对不对？用字母 A 表示十。呃。所以所以十一的话就应该是 B 对不对？对，Wait，等一下。你你别上上面写一干嘛？二。你干嘛？三。那叫 Stop Stop。你你告诉我你你想干嘛？你想干嘛？ 我想把真的缩小空间，但是都已经有了，所以 never mind。对啊，都是已经有的呀，你没必要重复呀。但是这里你把它弄这里。那你稍等一下，是你刚才调的，我来调一下，不要动啊。OK，不要动。十二、十三、十四、十五、十六，普通话应该是十六对吧？ 对，你说十六。 <laughs> 啊，我们俩普通话都不好。A B C D。阿丽莎，你那么。F，这个是啥？F 过来是啥？G。哦，是 G 吗？嗯，不知道，我们到时再看吧。A B C D E F G。好，OK OK OK。然后现在你能把把十一到十六都写出来吗？你不要放 question mark 在哪里。哦。 你觉得不是 question 是吧？肯定是 G。 <laughs> 好，现在现在你把十一十一的那个 pattern 写出来，写在十一的前面。十一的，哎，你看，你让你先写，写了再去再去再去点开关啊！你已经点了，嗯。因为我已经小的是什么。哦，你都知道了是吧？那你写出来吧。还有。OK，十二呢？ 十二， <tsk> 嗯，我觉得就是你不要去点开关，你先看那个 pattern，先从 pattern 上找规律，把 pattern 找到了，然后再去验证一想对不对。你不要直接去直接去点开关去猜。现在已经有那么多例子给你了，你干嘛呢？你看 l let me do it，let me do it，let me do it，let me do it。 然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，o 后，然后，然后，然后，然后，然好了好了后，然后，然后，了，后，然后，然后， <laughs> 然后，然后，然后，i 后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然 o 然后，然后，然后，o 后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后， Okay, good, o t s good, it's good. Okay. Ning Ning Ning Ning. Okay. 你是？你可以不用打空格，你你你不要打空格，你打四个零，先把位置占住呗，然后你去改。所以，呃，零零一一零零一一零一一一零。Okay, that's good. and this one was good, right? So they're both Ning. Okay. Ning, Ning, Ning, Ning, Ning, Ye, Ye, Ye, Ye, Ning, Ning, Ning, Ning, Ye. This is Ye, right? Mm -hmm. What, why is it letting me change? Okay, there we go. Yeah. Okay. 零零零零零零零零一一一一一，so b o o m boom boom，OK，试一下呢，一一零零是不是十二？是不是 C？对的，OK，好，十三，十三，OK，给你一秒钟，告诉我十三是什么啊？不要再再去。No no no no no。 I have to do this. 很简单，你看，你看。Okay, okay, fine, fine. Okay, okay. So this one is uh uh. ding, <laughs> ding, ding, ding. No, okay, that's one. too slow. You have to tell ah, me the ah, answer directly. This one is one. Okay. This one is. I think it is. Uh, I think this one is zero. Okay. Okay, for this one, I think it is um uh, for now, it should be like. Um, oh, that's too slow. No, that. Okay, okay, okay. Ooh, you're stressing me out. Okay, this is one, I think. Okay. Uh, and this is one still. One. 对，所以零加一等于几？零加一等于啊？零加一等于几？一呀。对啊，所以你零加一等于一，你直接在一一零零基础上加一，不就是一一零一了吗？你为什么还要算那么久呢？你看这儿，你看这儿，我们回我们回头来看这儿，零零零零加一是不是零零零一，对不对？Yes。OK。零零一零加一是不是零零一一？ 嗯哼，对不对？零一零零加一是不是零一零一？So mm-hmm. the order, the order to go from that side to that side, this side to this side, is uh, like so. The first, so like if you're going that side to that side, it is eight, four, and then was two, and then was one. Yes, that's right. Exactly. You get it. Finally, you get it. That's good. OK，然后我们看一下啊，十三，我们看一下十三加一等于十四，对不对？Yes。啊，然后我们来看一下十四应该是什么 pattern 呢？如果不找规律的话，至少你知道这个地方最后一位是多少，对不对？最后一位是多少？肯定是零，对不对？因为你上一个是一，是不是？ OK，yes，好，然后这个地方变成零了之后，它就会往前面产生一个一，所以这个地方就有一个一进 carry in 了，对不对？Yes。然后 carry in 零加一等于几？零加一 is y OK，然后一不变，一不变，我们看一下对不对？一零是不是一？Yes。 OK，看懂了没？再看规律对不对？零一零一零一零一零一零一零一零一，OK，零零一一零零一一零零一一零零，现在应该是一一，对不对？所以我知道下面这个地方一定是一和零，啊一和一，对不对？Yes。OK，然后我们再看这个地方，四个零，四个一，四个零，四个一，现在才三个一，所以这个地方一定是个一，对不对？Yes。OK。 然后这个地方我们要知道它是八个零八个一，我们看是不是八个一，一、二、三、四、五、六、七、八，刚好是一，对，所以这应该是一，对不对？一。然后我们再看刚才我们说的，这样这样看 pattern 是对的。然后我们看这个地方，一一一零，在它基础上加一，是不是直接把零变成一就行了？Yes。所以是不是一一一零一下就可以知道结果呀呀呀呀呀呀呀呀呀 OK，现在等于 F。Okay，十六怎么办呢？ 十六，对啊，十十六十六的 pattern 是什么呢？嗯，能猜一下吗？十六的 pattern 是什么 w a l r e d y Oh my. Okay, so 这是个思考题，你不知道也没关系。如果你能猜出来的话，就就很好；猜不出来也没关系。你看一下，我们我对你先猜一下，或者我先给你提示一下，你看啊。 我们假如不看前面的，我们只看，呃，有没有有没有一个白板？哦，这儿，稍等一下，Notepad，What? 我要盖我要盖住一部分。现在我们从头看，看这儿，看这儿，看这边上我盖住的部分。哎，看见没有？鼠标这儿，零一零一零一零一零一零一，对不对？一直在重复是吧？嗯，这里。 好好好，现在我把这个，你你你稍等一下，你不要动，你不要乱动。现在我挪过来，把第二位显出来，我们来看它是什么：零零零一，一零一一，然后又是零零零一，一零一一，然后又是零零零一，一零一一一对不对？零零零一，一零一一，它是不是四个一组，四个一组一直在重复呀？对。OK，现在我把第三个也显示出来。 第三个显示出来之后，我们看一下是什么呢？零零零零零一零一零零一一一零零一零一一零一，一。好，它三个全部用完了，都变成一了之后，它又变成零零零，又从头开始了。所以一二三四五六七八，所以每八个又会重复一次。看从这儿开始是不是和上面八个是一样的？对不对？所以我们知道这个地方如果要有的话，它一定又会重复到多少？又是零零零，对不对？Yes。它又会重复零零零。好，我们现在再看第四个数。 第四个数现在是零零零零零零零零八个零，然后一一一一一一一八个一，所以说这个地方应该是零。OK，是零，好的。那么一六零零一十六跟零肯定不一样，对不对？嗯。但现在它是一样的，怎么办？怎么样才能让它们不一样呢？他们现在又一样了，就跟刚才一样。我们现在把第四位显示出来了。你这里。 稍等，一稍稍等，稍等，稍等，让我问你，我先把它弄完。我们现在，假如我们前面还盖的有，对不对？就是我板子下面如果还有树的话，它它是不是还可以继续往下？就是这我这还可以一直盖的有树，对不对？盖。现在我盖住的零零零零，到候是不是又重复了？重复的时候，我们看一下，如果它重复的时候，我们前面会干嘛？比如说这个地方零一零一到这儿零一，是不是就重复了？对不对？ 到二的时候就重复了，于是我们看它就增加了一位，增加一位，重复的时候它就前面开始变成一了，对不对？Yes. OK，然后三，三的话从这儿到这儿重复了，重复了之后它前面是不是又会变成一个不一样的数？这个地方前面是零，这个地方前面我们看一下是啥？是一，对不对？对。好的，然后我们再往下看，现在从这儿到这儿它是不是又重复了？重复的话我们是要在前面再加一个啥？ 你先加个一，对，我们要加个一，然后前面这些没有一的，我们就把前面给它补全，补个什么呢？补上一个什么？补上一个零。对了，补上一个零，这样它对齐了就好看了，对不对？对，好看了，好看了，对吧？所以十六等于这么多。 然后我们看一下对不对呢？现在没有开关，现在我们没有那个开关可以用了，因为开关只有四个角，没有五个角的开关。但是呢，我可以给你给你看一个东西，我们拿 Python 来看一下，我们拿 Python 来看一下，零 B 一零零零四个零，对不对？你听到这个吗？你你别你别你别乱动，是不是四个零？对。四个零，我们看一下它是不是十六，好不好？ 好的，所以你是对的。 <laughs> 所以十十七是多少呢？十七。嗯，十七的 pattern 是什么呢？很快的就可以告诉我，对不对？这个是。你不用看上面的规律了，就是在一零零零零上面加上一个一而已。你做做慢。零零零零。写出来，你把它写出来。在哪儿这里吗？嗯，十七。好的，我们来验证一下，对不对？ Yes, you you're right. 好了，今天就到这了，你赶紧睡觉去了。下次下下次我们再复习一下这个。现在你知道这些 pattern 了之后，下次我就直接给你这个板子。Wait, wait, before, before, wait. Stop screen share. Okay, stop share. Why do you want me to stop sharing? Because I need to figure out something. Okay, you can. Why? Why do you want me to stop it? Stop screen sharing. Hi. Hi, Five. stop sharing. Okay, okay. Now I'm gonna screen share. Oh, you want to share something? Because I need to figure out something. Okay, you have to remote control. 啊，你你妹妹已经已经闹起来了。Except it doesn't allow me. 我要 stop，我要 stop，我要 stop 了。下次再。No. Not yet. Okay, you can uh, you can stop it. Bye. Okay.